עכשיו אפשר להתחיל. היי, אני נטע. אני vlogger ביוטיוב ואני גם אמן סנאפצ'אט. אתם יותר ממוזמנים לעשות לי subscribe, להוסיף אותי בסנאפצ'אט ובאינסטגרם, ושיהיה לכם אחלה של יום. ביי.